Hmm? Enak, Dek. Tua ya. Hmm. Berbagi kita? Iya, mm. adik berbagi, Dek. Eh, Abi, juga mau minta satu L dong. Satu ya. Kasihin kakaknya. Oh, pinter. Ya, berbagi. sama ini pak hmm. tak cuci kaki sih ya hmm, ini bintang ya bintang ya, ayo makan bintangnya gambar apa itu El hmm, ini bintang gambar bintang hmm, enak ya 一赛。